Bon dia a totes i tots. Eh, Soc eh, Adrián Juste, portaveu de Totes amb Burxassot, i en aquest vídeo vaig a intentar fer un resum del plenari ordinari de desembre. I bé, la veritat és que no hi ha molt que, que contar. Normalment, eh, el, el plenari de, de desembre hi ha eh, l'acord verbal entre els grups polítics i les, les regidores i regidors de que com el sopar de Nadal eh, es, es planifica només acabar el ple, està l'acord de, de no portar punts, ni debats, ni propostes, eh, ni mocions, excepte les que són urgents, eh, clar, per a eixir eh, quan abans possible i poder arribar a temps a sopar. És roí, és malament, és indignant, és un motiu que des de totes les hamburguesas no compartim, però és que a més aquest any no ha hagut sopar, aleshores tampoc eh, s'entén molt en, eh, el, el per què no s'han portat emocions o propostes. Per tant, només van anar punts de donar compte, l'aprovació de l'acte, veure decrets, en fi, qüestions que, que no tenen massa importància o ninguna importància. El que sí que es va fer són, és el torn de pres i preguntes, i ahir vam eh, plantejar algunes qüestions, com per exemple com va afectar a Burxassot la nova llei autonòmica per a regular la, la policia local, qui va ser el nou cap eh, de la policia local, com funciona exactament el magatzem i l'arreplegament d'animals eh, eh, abandonats al carrer, si es fa per part de la Societat Protectora d'Animals o si fa, o fa l'Ajuntament o amb dues o com funciona exactament, que reparen el mural estellers del Col·legi Sant Joan de Rivera, perquè està bastant eh, estropeat per, eh, per les pluges. També ens han reportat i hem, hem demanat que revisara una vegada més el passeig del Ratxolar, so, sobretot els embornals, que estan tapats i, i tenen perill ell se de, per la pluja. També van preguntar per l'ordenança de benestar animal, perquè si feu una mica de memòria, en el plenari passat es va llevar perquè faltava un informe jurídic i volem saber com va, com va el tema. També han rebut, eh, van rebre queixes i van dir-ho al, al plenari sobre la normativa dels guals que hi ha a les, a les carreteres, sobretot les que estan al costat del camp de futbol, perquè tal vegada no complen amb la, amb la normativa per últim, com va la instal·lació de les portes automàtiques de l'Ajuntament, que és una proposta que, que va presentar totes a Murjasot i que es va aprovar ja fa temps i sabem que falta una peça per a, per a que funcionen, però no sabem res més del tema. Aleshores, això va ser tot. No vam rebre cap resposta a cap de les preguntes i res més, si teniu algun dubte, alguna pregunta, deixeu-ho a la caixa de comentaris, comenteu per les xarxes socials i, i res, fins al pròxim vídeo.